Здравствуйте, коллеги. Я благодарна за возможность стоять на этой сцене и три минуты вашего внимания. Э, вы знаете, я сейчас э, зачитаю письмо Эйнштейна его дочери. Это письмо писал любящий человек, который хотел донести смысл, важный для него, для всего человечества. Письмо прекрасно. И я сейчас его зачитаю, к сожалению, наизусть я не мастак учить тексты, поэтому буду читать. Когда я предложил теорию относительности, очень немногие понимали меня. И то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству, тоже будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире. Существует очень мощная сила, которой до сих пор наука не нашла официальное объяснение. Эта сила включает в себя и управляет всеми явлениями этого мира. Это вселенская сила, любовь. Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую мощную силу. Для любви мы живем и умираем. Эта сила все объясняет и дает смысл жизни. Коллеги, это письмо действительно прекрасно, но я не буду его зачитывать, вы можете его найти на просторах интернета. Я решила а, была не была, у меня прекрасная возможность выступить перед вами и сказать что-то, во что верю я. Ну, к тому же письмо фейковое, это уже доказано научно, и вы можете найти соответствующую информацию в сети. Но я подумала, а почему вообще кому-то пришла в голову такая идея написать это письмо и подписаться чужим именем, именем другого человека. И я представила человека, который сидит в сером городе, в сером офисе, у него серый стул, серый стол – и вот он сидит, маленький человек, видимо, с очень большим сердцем. Его сердце стучит так громко, что оно бы могло оглушить весь мир. Но даже ближайшие соседи не способны его услышать. И тогда что придумал этот человек? Он решил написать то, что считает важным. И подписался именем великого человека, чтобы привлечь внимание. Мы тоже так делаем. Я так делаю. Британские ученые установили. Но Важно, что этот человек знал смысл, знал ради чего он пишет этот текст. И самое интересное, это письмо разошлось миллионами экземпляров, его прочитали миллионы людей, это письмо переведено на огромное количество языков. И я хочу сказать, коллеги, чем бы мы ни занимались, вот чем бы мы ни занимались, каждый из нас знает, что на самом деле важно, что мы транслируем, что мы несем. Все эти тренинги, конференции, выступления – это всего лишь повод – Внутри каждого из нас есть вот этот маленький человек, который знает. Внутри каждого из нас есть огромное сердце, и вопрос, сколько этого сердца мы можем привнести в то, что мы делаем. В каждое действие, в каждый тренинг, в каждую презентацию, в каждое наше маленькое решение. Спасибо вам за внимание.